Året er 2016, og Niels Bohr-bygningen er næsten færdig. Hvad? Er I ikke færdige med Niels Bohr-bygningen nu?